યુઝર લોગિન ટ્યુટોરિયલના ત્રીજા ભાગમાં તમારું સ્વાગત છે અહીં એક સેશન બનાવીશું જેમાં યુઝર પેજ દાખલ કરી શકે છે અને તેઓને પેજ અંદર રહેવાની પરવાનગી છે જ્યાં સુધી તેઓ સફળતાપૂર્વક લોગિન થયેલ છે સેશન શરૂ કરવા માટે એક ફંક્શનની જરૂર રહેશે જે છે સ્ટાર્ટ સેશન તે સ્ટાર્ટ સેશન અથવા સેશન સ્ટાર્ટ છે ઝડપથી તપાસ કરીએ એક એરર તો તે સેશન સ્ટાર્ટ છે માફ કરજો હું થોડી ગૂંચવણમાં હતી સેશન સ્ટાર્ટ રિફ્રેશ કરો રીસેન્ડ કરો અને યુ આર ઇન દર્શાવશે આપણે સેશન શરૂ કર્યું છે અને આ એક સેશન વેરિયેબલ ઉમેરવા દેશે તો યુ આર ઇન આ પછી હું લખીશ click here to enter the secret ના ધ મેમ્બર પેજ ઠીક છે અને આ member.php પેજ માટેની લિંક છે સંક્ષેપમાં જ્યાં સુધી આપણે બરાબર ડેટા મોકલીએ છીએ આપણે લખીશું click here to enter the member page જે હજુ સુધી બનાવ્યું નથી યાદ કરો કે અહીં સેશન સ્ટાર્ટ બનાવ્યું છે જે ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે સેશન બનાવીશું અને તે માટે અહીં ટાઈપ કરીશ ડોલર ચિહ્ન અંડરસ્કોર સેશન અને ત્યારબાદ કૌંસમાં ચોરસ કૌંસમાં સેશન નામ આપીશું હું આને યુઝરનેમ સંબોધીશ અને તે આપણા યુઝરનેમ સમાન હશે હું ડીબી યુઝરનેમ લખીશ કારણ કે એ ડેટાબેઝથી વધુ પ્રત્યક્ષ વેલ્યુ છે આપણી પાસે સેશન સેટ છે જ્યાં સુધી યુઝર તેમના બ્રાઉઝરમાં છે ન કે બ્રાઉઝર જે તમે આપો છો તો જ્યારે કોઈ પણ પેજમાં સેશન એકો કરીશું તો આ સેશનના રૂપે સુયોજિત થશે આની સાબિતી માટે હું એક નવું પેજ બનાવીશ આ member.php પેજ હશે હું આ member.php તરીકે સંગ્રહીશ અહીં હું લખીશ એકો અને યુઝરનેમ સેશન એકો કરીશ ઠીક છે વાસ્તવમાં હું શરૂઆતમાં વેલકમ કોન્કેટિનેટ કરીશ અને અંતમાં આને વધુ લાક્ષણિક બનાવવા માટે ઉદ્ગાર ચિહ્ન ઉમેરીશ જ્યાં સુધી આપણે લોગીન કરીએ છીએ આ આ કમાન્ડ અહીં રન કરવું જોઈએ બીજા પેજ જે આપણે બનાવીશું તે પર યુઝરનેમ માટે બ્રાઉઝરમાં સેશનને સુયોજિત કરી જો અહીં બીજું પેજ છે અને સુયોજિત કરવા માટે તમે આ કોડનો ઉપયોગ કરો તો આ કાર્ય કરશે તમને આ ફંક્શનની જરૂર અહીં અંદર પણ ચોક્કસ પડશે તો દરેક પેજ જેને તમે સેશનમાં બોલાવ્યું કે જાહેર કર્યું છે તે અંદર સેશન સ્ટાર્ટની જરૂર છે રીસ્ટાર્ટ કરીએ મુખ્ય પેજ પર પાછા જઈએ હું મારી વિગતો જેમ કે એલેક્સ અને એબીસી સાથે લોગિન કરીશ લોગિન ઉપર ક્લિક કરો You are in. Click here to enter the member page. તમે જોશો અહીં કોઈ એરર નથી મેં સફળતાપૂર્વક સેશન બનાવ્યું છે જો હું અહીં ક્લિક કરું તો વેલકમ મળે છે ફક્ત એ જ મળ્યું છે પાછળ જઈએ અને જોઈએ કે મેં શું ભૂલ કરી છે આ યુઝરનેમ હોવું જોઈએ હું અહીં કોઈ પણ જાતની સરખામણી ઉપયોગમાં નથી કરી રહી પરંતુ મેં અહીં ડબલ ઇક્વલ ટુ ચિહ્ન મૂક્યું છે તે કદાચ ખોટું હોઈ શકે છે હવે આ કાર્ય કરવું જોઈએ ઇન્ડેક્સ પેજ પર પાછા જઈએ અને ફરીથી લોગિન કરીએ જેમ આપણે પહેલા કર્યું હતું લોગિન આ દર્શાવશે you are in click here to enter the member page અહીં ક્લિક કરો અને આ વેલકમ એલેક્સ દર્શાવશે હવે હું લોગિન પેજ ઉપર પાછી જઈશ ઘણા લોકો વિચારશે કે બધા ડેટા ખોવાઈ ગયા છે જો હું મેમ્બર પેજ પર પાછી જાઉં છું જે કે મેમ્બર ડોટ પીએચપી છે અને એન્ટર દબાવું છું તે હજી પણ એલેક્સ દર્શાવે છે અને અમુક સેકન્ડ પછી જો હું બ્રાઉઝરને બંધ કરી ફરીથી ખોલું અને લોકલહોસ્ટ ફ્ફ્પ એડમિન પર જાઉં છું ત્યારબાદ ફરીથી પેજ ઉપર જાઉં છું જે લોગિન સેશન છે અને પાછી મેમ્બર પેજ પર આવું છું તો હું હજુ પણ લોગિન છું ઠીક છે તો યુઝર લોગિન થયેલ છે જો હું બ્રાઉઝર બંધ કરું તો હું હજુ પણ લોગિન રહીશ જ્યારે પાછું એન્ટર દબાવીશ આ ખૂબ જ લાભદાયક ફંક્શન છે જો તમે આ પ્રકારની લોગિન કરી રહ્યા છો ઘણી વેબસાઈટો તમને લોગિન રાખવા માટે આ કરે છે પણ હવે હું લોગઆઉટ પેજ બનાવવા ઈચ્છું છું લોગઆઉટ માટે એક જુદું પેજ બનાવવાની જરૂર છે અને આને logoutપીએચપી તરીકે સંગ્રહિત કરીશું અને અહીં સેશન સમાપ્ત કરવાની જરૂર છે સૌપ્રથમ સેશન સમાપ્ત કરવા પહેલા તેને શરૂ કરવાની જરૂર છે તો અહીં હું સેશન સ્ટાર્ટ ટાઇપ કરીશ આની ખાતરી કરી લઉં ત્યારબાદ સેશન ડેસ્ટ્રોય લખવાની જરૂર છે जो आ पेज ने रन करीशू तो आ सेशन समाप्त करशी अही एक एरर मैसेज टाइप करीश you have been logged out click here to return अपना index.php पेज पर एक लिंक बनाविश हम आ फरीती चकासीश ઉદાહરણ તરીકે ચાલો કહીએ એક બ્રેક મૂકીએ અહીં લોગઆઉટ માટે એક લિંક બનાવીશ યુઝરને logout.php પેજ ઉપર લિંક આપવું મહત્વપૂર્ણ છે નહીં તો લોગઆઉટ કેવી રીતે થવું તેની તેમને જાણ ન થશે રિફ્રેશ કરીશું અને આ PHP પેજમાંથી લોગઆઉટ થવા માટે એક લોગઆઉટ લિંક બનાવશે આ ઉપર ક્લિક કરો અને તમને you have been logged out click here to return મળે છે હું ધારું છું કે લોગ આઉટ થઈ ચૂક્યા છે મેમ્બર પેજ ડોટ પીએચપી પર પાછા જવાનો પ્રયત્ન કરીએ અહીં કોઈ પણ વેરીએબલ મળ્યો નથી હવે તમે નથી ઈચ્છતા કે આ પેજ પર યુઝર્સને એક્સેસ મળે કારણ કે તેઓ હમણાં લોગિન નથી તેથી અહીં હું સેશન સ્ટાર્ટ લખીશ ત્યારબાદ હું લખીશ ઇફ સેશન અને સેશન નામ જે યુઝરનેમ છે આગળ હું વેલકમ લખી ડેટાને એકો કરીશ એલ્સે ડાઈ લખીશ ના હું મારા પેજને કિલ કરવા ઈચ્છું છું તો હું લખીશ you must be logged in આપણે માનીએ છીએ કે જો આ સેશન અસ્તિત્વમાં છે અથવા જો આ બરાબર યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ વાપરી બનાવેલ છે તો વેલકમ મેસેજને એકો કરી શકીએ છીએ નહીં તો પેજ કિલ કરી you must be logged in લખીશું તો ટ્યુટોરીયલના આ ભાગમાં આટલું જ સારાંશ માટે યાદ રાખો કે મેં લોગિન કર્યું નથી તો હું લોગિન કરું હું લોગિન છું આ મેમ્બર પેજ છે લોગ આઉટ કરીશ અહીં પાછી આવું છું હવે જેવું કે મેમ્બર ડોટ પીએચપી બનાવ્યું છે એન્ટર દબાવો આ you must be logged in દર્શાવે છે તો ઉદાહરણ તરીકે લોગિન કરીશ પણ હું આ માટે અહીં ક્લિક ન કરીશ હું પોતાને મેમ્બર ડોટ ફ્ફ્પ પર ફોરવર્ડ કરીશ મેસેજ બની ગયો છે અને મને એક્સેસ માટે પરવાનગી અપાઈ છે આ આ ટ્યુટોરીયલનો છેલ્લો ભાગ છે જો આ પર કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય તો મને મદદ કરવામાં ખુશી થશે આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી હું કૃપાલી પરમાર વિદાય લઉં છું જોડાવા બદલ આભાર